sanibonani sanibonani igama umcasisela isiminye eminye sentombi zasemzingwane exhubeni kwakho kwakumayabo namhlanje eh ngiphethe insizwa eh niyazi ukuthi esikhathi esiningi emculweni lapha siza ngamajanra ahlukeneyo eh insizwa abaningi eh, eseceleni kwami laba ke bayibona nje ngesikhathi idlala umasikani kodwa namhlanje ize ngendaba eyihlukene ehamba nomfowethu laphaya um angeke ngibakhonyele akuzona inkomo zomdala ngicabanga ukuthi yinsizwe insizwe iyakwazi nje ukuthi iyishole ukuthi yona ingubani um oqhamuka kuphi bafowethu kabo hhayi ungabingelela abalandeli usho nje ukuthi ubani um wakwabani udlulisele nakumfowethu okay angibingelele lapha emakhaya um eh, okukhulumayo ngu-ovyasi wakwandlovu um eh, ngokuzala ngizala etsholosho kodwa ngokukhula ngikhulele ekhese hayi sizathi ngiaaningigama uthabiso wakwa-richards um zalwa ngizalele kwabulawayo ngakhulele kwabulawayo thabiso wabarichas namhlanje ndiyabona ngiphethe abelungu bafowethu naw umculo yeah. um e, sikwazi njengensizwa edlala ubasikani engicabanga ukuthi namhlanje abantu bazokuzwa into ehlukile um e, ufika njani kule situation esesikuyo manje njengomuntu esimazi ekucula umasikandi sike sakubona kwisicathami yakudala sike sakubona kuphi nakuphi namhlanje usuqhamuke nomunye nje umculo kwenzakalani kahle kahle okay ake ngithi nje mina Eh, ekukhuleni kwami vele bengithanda umgxobanyawo hmm, umgxobanyawo mhlawumpe abanye abantu emaumbaqaba yebo kusho ukuthi-ke kuyawahamba wahamba yebo khona ngisebenzile nabantu abaningi kakhulu ojays marabini ibuddha slam leliyana siyabonga sike saba naye futhi la emsakazweni wethu ujesu marabini about um emavikini ahlukene khona ividiyo yakhe ningabuyela emuva niyoyibuka isasekhona i-interview yakhe ekhuluma nobhuti mxolisi khona la ekhaya so qhubeka okay yebo ngisebenzela hayi ibhudas yami ujas marabeni ozosebenza nempumelo shining stars esindo sakho samanje so ujas marabini lapha belicula lihlobo nomculo ngesike kuwona lo wakhe awuculayo uyi-jas ya ijas yebo ijas ijas hayi ijas besicula ne-jas mpela ngithe ma ngisuka kuye ngase ngisebenza nempumelo leyo sokuyindo sakho samanje yebo yebo ya ngisebenza nakakhulu lapho bekuyisicathamia lapho bekuyisicathamia-ke lapho ala bewuhanjwa la bezibuya ke lapho hayi bezibuya ke lapho kuzinje uzinjani slamntumba lo cula umasikandi manje sesikumasikandi sesikumasikandi manjegenre number three asimanga siyadlula okay mm. hayi sasebenza kahle namanje sasebenzisana hayi wawukho kubi mm. kurayithi impela hayi maye khona emafana fike la senze ukuthi hayi siyafika ayikho into etheni ngoba phela ngiyazi uzophuma indaba uzobe thi manje kukwenza kanjani ngaba usukhiphele lakho uselixabene kanjani hayi shuta nixabananga nozikumnandi ah, nje kuright lokhu uyakwazi ukusho phambi kwekamera ukuthi anixabanangoba sifuna ukuthi mayesefika yena la kusaze dayi ngizile ede asixabananga kodwa mina wasuke ebaleke nemali yami axabana loyafana ha ah, kanti lutho kanti lutho lutho hayi asixabananga nje sahamba kahle asibonge yebo-ke sukuthi sokuwumasikali sine-jaz sinesicathamiya sine sesinomasikani lapha kwizinja ziyamlumi nakhoni-ke namhlanje kumbe sesijampa okunye usuke wadlula naserumbeni kwensimbi zejwani ngayo o hhayi oh, hayi hayi lotho lot okay usho ukuthi-ke kwabe ngisho ukuthi umasikandi ngiyawuthanda mm. eh, um lokuzane sicathe ume ngiyazithanda kodwa into esenhliziyweni yami mina vele ebe ngithanda ukuthi ngiyenze umbhaqaka mm. wona lo mxobanya una lo mxobanyawo lo sengiwenza manje lo lo lo sibeke kahle abantu babakuthi le nto le edlalwa yi Soul Brothers kahle kahle yona leyo edlalwa yi Soul Brothers noma ngithi ofeleba ofeleba ya ya yebo shuthi ke bengithanda nje uthi ngiwenze mina ngingagcina ukumamela ngakho ke sengithe ayi awuthi ke le nto bengihlala ngifisa ukuyenza ke ngiyenze ingapheleli ngaphakathi ngesifiso hmm. ngakho sa eh ngahlala nomfowethu eh, hmm. la isiqale khona ukusebenza khona sonke Autozone yini um, indawo i-autozone zekhampani esebenza ngama-spares autozone so siye sahlangana laphayana kusho ukuthi sathola ukuthi into kahle kahle siyifisayo iyafana because besinokuriyisa nje silaphayana siqala nje ya masemsebenzini sinokucula sibhale ingoma nje into ezinjalo hayi ngicabanga ukuthi kwavele kwaba connected ngaleso sikhathikhekeleza sikhekeleza nangakho kodwa kuzetheza ya kusho ukuthi bekulicebo likankulunkulu mhlawumbi ngoba kuvele kwasuka nje lapho from that time nje until now we are still connected mina nogajeni nje lokhu sihamba nje ngaleyo ndlela esihamba ngayo ngoba le selifike kule album yamaniyeze ingoma leyamaniyisebenze nona yes, mhlawumbe abantu emakhaya bengamangala ukuthi hayi kwaza sosilethela nangumuntu uthanda iso richard thina eh sesingathi siyadideka ngicela ukuthi eh, uzame ukuthi at least abantu bazi ukuthi kahle kahle i-background uze ube semculweni uvumbukaphi kanjani mhlawumbe okay hhayi emculweni kusho ukuthi ngumuntu vele vele ekhule ecula and then when i came here to south africa ngingasebenza nechoir revelation church of god ichoir the, the original choir and then the choir of ezomoya ah nabanye nje osisi nje bengiloku ngisemculweni nje impilo yami yonke lokhu ngiyaya ngiyaya ngiyaya kanjalo nje kusho ukuthi kwaze kwafika isikhathi sokuthi ngihlangane nobani nobhuti ugajeni kukhona laba mhlawumpe oke warekhoda khona mhlawumpe singathi uneprojekthi ethile abantu abangayivakasheli bayayibona ukuthi hhayi uthabiso richard lwayesimazi lapha ayesake sahlangana nguye lo esesimbone lapha kumpendulo yesecula umbhaqanga Ah ngathi there are videos kodwa ebesebenza phansi kwesonto mhlawumbe. All right, all right. Yeah, something like that. Kodwa ke mina okwami bengingakaqali kodwa ngicabanga ukuthi mina nogajeni yisona ke isiqalo sami la ngiqala khona ukuvela ebantwini hayi siyabonga kakhulu gajeni siyaqhubeka sufikile la kwisibonelo ngobani mhlawumbe osebenze nabo um ngicabanga ukuthi yingoma yakho yokuqala le yelokhoyombhaqana Yeah. Eh, Engicabanga ukuthi kungaba khona amaciwathile ajwayelekileyo okanye osebenze nawo okanye obonele kuwo wasuthi hayi nani awuthi ngiyenze le nto eh. ya ngizokusho kuphela ukuthi mina vele into engibonele kuye um eh, ngubhudas ujas nanoma nje becula i-jas kodwa-ke mm-hmm. umuntu ongifakele lugqozi lokuthi hayi mani umusic iyaphila mani music imnandi njalo mm-hmm. le nto nginayo ngoba ngikhumbula mina mm -hmm bengitshela ukuthi eh ngizocula kuphela ngingadlala ama-drums ngathi ama-drums uwadlala and ukudlala kwami ama-drums ngaqala ukuwadlala mina um ngomqondo nje kuphela ngibona umuntu wadlala ama-drums sikujezi laphaya ngasho kuba ayikhona mani le nto ayishayo le nto emhlulayo because ikhona ijeki sayisenza ingoma kodwa ulikuzeni sazi siphalaphala saziphi liyani ngoma mm, yena ama-jack three mm. three to one so kathi no mani put us kodwa ungayidlala mna yini ama-jak three two one phela thina ma sikhuluma ama-jak sesicabanga u-half jak sicabangamazjak abanye laba kutwayeubujak so yini no akekho umusic thola ukuthi um if udlala i-dram mm. kunento ukuthi i-full roll ye isayini leyo ukuthi sesiya kwesinye istage so i-full roll ushafle uzane nedrum uzeaso ma urola nje loko nedrum lelo mm. shouthi iyalirola nje loko i-full roll mm. ma eh, so unika isign kubadlali bonke kuthi madoda siyakwenye indawo so ma ngithi ijack besiya eh, eh, ibishaye kuyi-threeaksanothe party so bishaye da da da tikuthi yebo mm. ijack leyo loko i-three to one sivala nge-three yijeki ke le so besineshow bes lapho um kobulawayo ngale besuesiqongwe nini ya mm, sanibonani lo bhengu besiqongweni so lo mjito obedlala ama-drums lo wayengekho ehambe nenye ibhendi mm. wangilanda ubhudazi ujesu wathi mafani mm. wathi la ma-drums ngasha ngathi eyi ngaqashala uvalo wathi ayi but ngasha ubhudazi aqala kahle ngashaya kuzekube manje nje ngiyashaya ngiculakule ngoma yenu yamanje athi ama-drums adlalwe u azodlalwa yimi ama-drums yani namanje sesifuna umasiyibone sihle sibathi hoye akukho ukuthi kuzokwenzeka akukho ukuthi kuzokwenzeka adlalwa yimi ama-drums siyabona bafo mhlawumbe nama-instrument khona mhlawumbe i-instrument ethile e, e, odlala yona noma wena bakuthembe nje ngephimbo ukuthi hhayi ubafo simthembe ephimbeni or simthembe emdansweni lapha ama-sesdala senzenjani hhayi mina instrumental hhayi mm. ngisephinjweni nje eh, ngoba kuyiqembu nje sibone impendulo um ama-roles wenu anjani i-division of lab ubani wenzani laphayana ubani wenzani ubani wenzani o oh, okay hmm. engakusho ukuthi le ndoda le ehamba nayo le hmm. yabona i-good kakhulu i-composition hmm. ayithathi ma-chance ya i-good kakhulu nasemculeni ayiyagcula iphimbo lihle kakhulu um uyazi mna nama ngumuntu uyazi i-weakness yakho if ngisebenza mina yabo ngigudu mpela kuphimbo hayi gudu mpela mm. eh, nangakufakaza lokonoma mm, selingifaka amazwi emntonyeniaufakaza lonami ngakufakaza yebo kodwa ke mna um eh, lapho engishapha khona kakhulu mm. ukwengeza kulokhu okukhona ya angimnandi kakhulu ke la noku-arrenja njingoma hayi lapho ngiyazi impela mm, ngicabanga ukuthi nalaphana ngisasekuzintsha ziyami loba yiyo enye yamarose obewadlayebo injalo eh. nje hayi iqiniso mm. lelo injalo nje ingakho ingakho ngathi uma ngifika estudio mm. e, e, kunathi lapha esaphile unathi sibiya lapha wazwa ngibiza ngomaster mind lelo gama enganikezwa nguye uma ngifika estudio ngoba ngifika ngimamele ngicela ukuthi i-keyboard ayihambise kanje siyiziphelaihlala khona kodwa umaster mind lo igama lami kelele emculweni kelele bakubiza okay nayimpendulo bafowethu um eh, sibhekelephi ukuthi siyakuphi yini into mhlawumbe osokumele siyilindele thina njengabalandeli um eh, ezoqhamukela kusho umbuzo ngokubhekisa kwena mfowethu urichard awusachazanga ukuthi kanti wena waba uthabiso richard um eh, kobulawayo kwenze njani mhlawumbe silinde ukuthi ube uthabiso dube thabiso moyo uthabiso chiregerero ke kangezimbabwe ya kusho ukuthi yile ndlela yokuthi um to owner my father because ubaba wami uyawuhamba emhlabeni ngisasemncane kakhulu zange ngisithole leso sikhathi sokuthi ngibe naye so kungiphushele ukuthinini ngizibize ngegama lakhe abe isibongo sami into efana nalokho okay ubaba bekurichard mm. okay. ubaba bekurichard isibonge yeah. sakwaba isibonge sakwanyandoro ayi akuzwe siyabonga kakhulu kusho ukuthi wena wuwe lo nokubuka ebholeni mina ngisima umuntu wesoka so kungayenzeka ukuthi wuwe angikwazi okuzotshaa mntu samnyantoro dlala ebholeni um eh, lowya umntwana kababa omncane ubaba bekamdala kunalolebonta sibakhulu kanjani namhlanje ngililethelengaze limbone eh, i-relative yesofasta siyaqhubeka ngomusic nayo um eh, bafo umbhaqanga um kobulawayo singathi ungomunye wemculo um esingathi uyi-step food kahle kahle abantu bakwabulawayo when it comes to umbhaqanga isplash music um ufred gwala into yabo nje um okusho uthi ma ungawuze ukhala nawe imoti uyidlala ingoma enjalo uma uqalaza ukuthi maybe ungabeumjidi wasegasi because you know ukuthi um umculo wena so um eh, nina kulokho esenikwenzile um mhlawumbe kukhona ukuthi senike nathumethumela izingoma somewhere or abantu nezwa ukuthi abantu banamukela kanjani ngoba ma singabheka amaqembu embaqanga awakho maningi kakhulu um endaweni yakithi noma ekhona nje amanye kungenza ukuthi amanye angiwazi kodwa awekho maningi kakhulu njengokuthi mhlawumpe uma singabeka ngerumba or umaskandi or something else baningi kakhulu labaya abantu nina ngicabanga ukuthi uma ningavelela nje into kuthiwa yi-competition ngeke nizembe naweningi kakhulu so banamukela kanjani abantu izingoma zenu mhlawumpe um eh, noma niyisendela omunye umuntu osekhaya bayamukela kanjaniukuthi bayithatha kanjaniyonto eh. um eh, mina so far abantu engibanikeze lo mculo nje bamamelisa ibuda silamjes vele ngoba umuntu oqala vele ngibuza ukuthi buda sengikhiphile nayi sengisikhiphile manje ithi igama ngitshela lona ubuda wathi kimi eh bafana this is excellent uthanda ukuthi eh kumculo wenu loyo lize ngenye indlela ngathi kunejazz phakathi kodwa-ke umgxobanyawo yes kodwa-ke kodwa into ngazothumela nophuthumala untu usicele Mm-hmm. wembizowembizo ya naye washo same thing wathi mafani this is excellent nje uhambe ngoshini wakho nje uwedwa nje ngoba into esayenzayo nomfowethu bathi uyomfowethu yabona ukuthi umbhaqanga yesu ukhona kuthi ugqama kakhulu awusakusofone ama-keyboard kodwa ke ake siyishifte ilead sisebenzise ilead ye-jazz yaweza kumehluko yeah. Oh, ngoba singabheka kakhulu umbhaxanga omningi uba lead kakhulu namba kukeyboard ama-saxophones so nina owenu nithe awube kwenzakala niyashintsha nenza njani asazisathina sabantu bomasikane sajoya ukuthi hayi hayi lo umqambi uyo uyalida lo utsha u-one wenzosha u-two eh, wenzosha ibhesi kusho njengokusibona sinje mm. senza konke mm. lokhu akwenzayo nami ngiyakwenza nami lokhu engikwenzayo nawe uyakwenza siyafana mhlawumpe angazi kumasikani ngangithi insizwa mina ziyibongele ngicabanga ukuthi ngani na ngicabanga ukuthi akula lingihlale nje ulayini ababili bengoma thizene eyinye angeke ngithi yona le senayikhipha or nina inina ezochuza mhlawumpe la izoba comfortable khona ukuthi ningishale nje ulayini ababili ukuthi abantu beza ukuthi hhayi angidobhanga abanye abantu um ngazobabeka lapha ngathi hhayi yibo abanikazi bempendulo kusasa kumbe sokuqhama komunye umuntu ethina yithi impendulo um so izolo wena kuphethe wababana so yabona um eh, shaye nje ulayini sizwe lalela lapha emakhaya uma bebhimba livele lisho lapho kumakhomentdabaseceleni laba kabuyele kuzinja lokukodwa hayi bazoolona oh, kayodlala ibhola ngoba neflu kodwa hayi izophuma yona nomaanileza ama-excuse aqala kodwa lokho akusho ukuthi akusho ukuthi ngeke iphume ingoma hayi akusho sase sifike endaweni ezinje siyaqala ukuthola izinto ezinjalo um njabo flu ikhona enye ingoma le elizophuma yakusakenza kibe khona uba khona ezinye ziphafle kunayoba khona ezinye ezingathi zithanda ukuthi zihle ukumeze kusakenze kungabi khona kusakenze kungabi khona okay bafowethu um eh, i-album sibhekele ukuthi um ngizoyenza ni um ngicabanga ukuthi uma uhambe kahle le nyanga ezayo lezi ngoma esikhuluma ngazo ingoma esezisemshinini vele or ingoma esazoyafakwa emshinini lezi ngoma esazoyafaka emshinini lezo mm-hmm. Mm-hmm. sazoyangena sazoyangena mm-hmm. yes kuthi i-album libhekele next i-single si out ya isingle isingle out iyo lesibona silokhu sibona izulazula ngapha nangapha nangapha yeah so i-studio silisthethe kubani eh nisebenza nabo bani mhlawumbe ukhona abanye abantu okuthiwa abaziwayo enisebenza nabo okanye hayi mina ngiyazisebenza sesidala nje ukubala ukuthi ugcale lapha wayafika lapha wayafika lapha esengicabanga ukuthi into okuthiwa yi-experience lesokunye into osuyiphethe ngezandla eh nisebenze nabo bani na record kuphi urichard eh, clarify sirekhode bathini kajini kunje esihle ewayisehle yeah. studios ya yeah. studios kubuti loftus mm. ya yeah. um izinto nje sifuna ukuzenzela zona hayi ukuthi ngithi mhlawumbe sisazodmhlawumbesethi hayi sizazobiza utemvamasondo laphaobaba ungwenyaukhona lapnjengoba silana nje kusho ukuthi impendulo nje iphelele njengobinje iphelele njengoba ilani nje so ey ngifuna ukuza kuleli ngiyazi ukuthi umhlaba is shifting kakhulu entweni zama-album and cds and whatsoever um ngicabanga ukuthi nina malizolontsha um eh, sizimisele ukuthi nizimisele kushaya ukuthi ingoma zenu abantu bazoyithola online um kuzoba lendlela yini yokuzithola engasiyoma CDs esengicabanga ukuthi nawe mhlawumbe endlini yakho oh, awulayo into edlala iCDs une soundbar yakho esitemayo suna in in so lizobenzela abantu kube lula ukuthi umculo wenu bawuthole okay okay ya mina ngakusho ukuthi vele ikhona uma uchecker ku YouTube yeah uthi wena impendulo is soul music impendulo the soul music mm. kuyoutube iyavela ingoma isingle yabo le ekhona um ungayethuki sufika ngalesi uthole ingoma yodwa kanti manje sinihlangale ingoma yodwa um eh, kuyiqembu elisha um elibunjiwe ngabantu kodwa okade besemculweni um ngobe sisho ubafo ukuthi kudala nibona ubafo ngicabanga ukuthi abazalwane aleribazomaamsalwanisa ungapha emagigini sokwenje kwenzakalayo ya kusho ukuthi itholakala nje lapho kuyoutube impendulo zesoul music um nakithi usangayithola ngoba ama-us mm. bs lawo sinayo mm-hmm. uyayithola yakwazi ukuthi usithinte yes mhlawumbe ma abantu befuna ukunithola mhlawumbe ku-facebook befuna ukunithola ko-youtube kuphi kuphi eh ningasichazela ama accounts wenu ama handlers wenu ukuthi hayi usithola la mhlambe kumbe sithole yedwa engu bani bani kumbe sikuthola nawo ngani ba sihlangana nani njani ku social media most um ngicabanga ukuthi ma ungaya nje ufacebook noma yikuphi ufike ubhale ukuthi impendulo this all music that's where you can get anything ngathi mm -hmm. Eh, ya kune group laphayana and then ngokuya kwesikhathi loku siyaya nje nama whatsapp group loku siyaya siya into enjalo kodwa ke whatsapp besilinde ukuthi bengabe siqeda leli album then you can make it ibe yinto nje eh ekhona like wonke umuntu ofuna ukujoyina nje into enjalo ya kodwa uma ngabe ufuna something uya lapho ku-youtube uya nalapho ku-facebook uzosithola sikhona okay ake sithi mina nini i-singlelis out eh abantu sebeyizwile sebetheni ngifuna ukuthi nje mina next week eh nginomshado eh ingoma engiyithanda ningeza nizoperforma how far have you gone mhlawumpe ekucreateni iband wena you have been in zinja ziyamlunga uyazazi izinto ezinjalo ukuthi kumele kube neqembu um elinabagidi eliphelele so um impendulo yona mhlawumpe ma ngathi hhayi kusasa kune-performance endaweni ethile ngizombiza how ready are you Ah, hawa manje kuma-performances live kusaziyana ngoba phela ngeke uperfome ingoma eyodwa nje mm. let's say angifuni live ngifuna sodlala i-cd or so-stream ingoma yeni siyidlale laphayana um eh, senikwenzile ukuthi lineqembu elinabagidi nanani or hhayi alikafiki kulokho lisalinde ukuthi lilontshe i-albhum yebo sisalinde ukuthi silontshe i-albhum sikhiphe i-albhum lokho kuphelele cause hayi abagidi akuhluphi lokho hayi into ezincane lezi akuhluphi uyakhona sandile nje ipackage yethu kuphela hayi lokho akuhluphi lokho hayi akuhluphi uyakhona ukutheza lapha khona yebo sazobafuna vele abantu abazosebenza nabo full time mm. ngicabanga ukuthi umuntu ohlela emakhala bani okwazi ukugida umbaemadoda nasispan sikhona hlohlela i-cv yakho ukuthi hayi mina ezikadavid masondo lezi ngiyazishaya umsebenzi nakho icembo basafuna ukulakha alikalile abadide mm. so ma ukuthi uyakwazi ukudansa isitayela sakhona lesiyami um eh, okubisele kancane kumasikani um omunye umuntu ohlele emakhaya ngale uzawuloku efuna ukuze ukuthi kathi sisazokubona yini entweni yomasikandi or ngeke bephinde besakubona kuzodiphenda ukuthi uma ngabe ngikhona if ngizobe ngikhona ngizovela kodwa if nami thokthi ngixakekile nami ngapha cha ngeke ngivele mhlawumbe asilindelanga ukuthi kwenilanga Eh, singakubona usukhiphe linye i-albhamu njengomuntu osushile ukuthi usundlule lapha nalapha asi-expect ukuthi kwelanga sikubone usukhiphe enye ingoma ye-jazz kumbe usukhiphe ingoma yomaskandi kumbe usukhiphe ingoma yesicathamiya kulezi zinto odlule kuzo or sukhiphe i-gospel usugijima laphana norichard no, no, ah igospel ilisazoba khona but iyabe kuyigenre iyobe or oh, igospel nje isazoba khona ya izoba izimele traditionalizoba izimele siyodwakahle eh, kakhulu ya shouthi umfowethu uzobe hamba phambili-ke lapho-ke ngoba igospel hayi hayi into zakhezwini noma nje ngisizwa noma ekhuluma nje ekhuluma ngeke yes ubani kumele ende yes ubani ngathi ngihleli noma kumiyeni ngizobusiseka ngizobusiseka ngizwa bathi ukuthi manje kulesi isibusi okay lili ngiyathi yeah. mhlambe uzoba nenye iproject ye gospel ozoyela so ungaza mku kwethula anything ukuthi abantu ba ba just unpack ne-gospel project ofisa ukuyenza njengoba sisebenza kanje siyimpendulo kusho ukuthi vele masihlangana nobhuti ugatsheni hmm. bengikuleyo pipeline kahle kahle yomculo wegospel ya cause khona abanye ngengize ngibaqambe abacula igospel engike ngasebenza nabo backings and into ezinjalo mhlawumbe isizathu songabaqambi funa zipheleli okay ngengize ngibaqambe mhlawumbe isizathu songabaqambi hayi Siyekele lapha. Sobuye sisibone. Sizophazamiseka. Sizophazamiseka. So yeah, kuyenzeka ukuthi ababhadalanga manje. Into efana naleyo. So yeah, igospel kusho ukuthi mangihlala noButi Kajeni vele bengilomuntu vele ongospel pipeline. So kodwa masihlangana kusho ukuthi sometimes icebo likaNkuluNkulu ngekulazi ngomuntu ukuthi kwesinye isikhathi kuzoba so kanti wena uplane so kanti uNkulunkulu ufuna ukwenza so mm. into enjalo so sahlangana ngawo lo mculo lo kodwa ke vele mina ngikujimbe egospel kodwa ke lo mculo sizowenza kusho ukuthi after mase kuphumelele ialbum leli lempendulo bese kuyalandela ngegospel kusho naleli kulabo albhamu empendulo leyo ubhaqanga sizohlangana lezinye ingoma ezinobugospel touch kakhuluushayelani khonaprofitkakhulu yabona kakhuluhlangana nazo mpela because eh. nale singili hmm. E, e, e, ekhona msho uyayazi vele hmm. ukuthi eh, xola moya wami yokwenza inaleyo touch le inaloku ukuthi ihambe nje ihamba nje kuhlangane noNkulunkulu nje umculo wethu njalo hmm. Hmm, uyaduduza noNkulunkulu nje uyangena ngapha phume ngapha nje kanjalo kanjalo isilojeni isilojeni i music industry bafethu eh niyabona ukuthi mhlawumbe ngicabanga ukuthi uke weza ukuthi kuthiwa eh si umaskandi nerumba has been totally banned eHebrew theatre ngeke ngayizwa leyo eh, engicabanga ukuthi kusukela ekuthinini ngokungaziphathi kahle mhlambe komphakathi eh ongabalandeli balo umculo njengomuntu wena oke waba kwi-industry maybe kamaskandi kakhulu you have been in Hebrew theatre isikhathi eside kakhulu eh ithini nje yakho comment about i-development yona le siyenzile eh awunabe like i-development ngithi ithini nje e, e, eyakho comment ngakhona lokho nje osokwenza ukuthi sesibheniwe e-theater you know wena ukuthi eh, i-theater mm. idlale i-role engakanani ukupromoter eh, umculo wethu eh kakhulu futhi ikakhulukazi wona lo osubhalile uyabona mm-hmm. so wena nje ungathi i-comment yakho yazi into engayisho ukuthi khona vele ibhlungu kakhulu leyo nto ngoba Ngicabanga ukuthi abaculi abaningi ilapha bethola khona isikhathi sokuthi umuntu aziveze ebantwini mm-hmm. ufishi lento ibigudu kakhulu ayibigudu ngibuye ngithi ngokubona kwami ibikhona ngindlela ebengenzeka ukuthi kube ne-strategy danti mm-hmm. kuvale total leyo nto mm-hmm. awu eh, akwenzini ukuthi it's either abaculi bashaye from late kuze kuze ngoba yazi uma sokusile vela-kekho umuntu ongenza into ephuma endleleni ngiyacabanga ukuthi maybe uthole isikhathi sokudlala ukuthi hhayi ishiye zokuqala maybe ngo-ten kuze kuze okanye iqale kahle emini till maybe six kusakhaya kuzoukuthi kahle kahle eh, ngoba ngaba between nje lezo sikhathi lezo ithini nje yakhe comment ngiyacabanga ngiyazi ukuthi into leyi eh, eh, ihlale ngendlela ehlukeneyo kakhulu kwabanye abaculi nakwabanye abalandeli yasisusa nje inkulumo eziningi um but engicabanga ukuthi i-management yasetheatre nayo ihlale phansi angicabanga ukuthi kube yinto elula ukuthi nabo beze bephume nale decision yokuthi asibabhaneni total i-affecthe kahle kahle abantu abaningi because we will have to launch vele kodwa-ke mm. ngeke mm. silontshe sisodwa yeah, siyabadinga abanye abaculi siyaxhasana kulo mculo mm. eh, like kule ndima yomculo mm. mm. so kusho ukuthi masothi siyalontsha we need umaskandi we need mm. those guys aberumba mm. we need to be together like always mm. ma uzokwethula something oze nayo so uma ngabe kukuthi okuvalwe mhlawumbe olunye uhlangothi hayi mangakahle mm. especially venue lana i-right kakhulu bi-right kakhulu so engicabanga ukuthi i solution engicabanga ukuthi eh abantu kungenzeka ukuthi akuhlangane mhlawumbe mina ngicabanga kwami angazi ukuthi ama artists and other abanye abalandeli bangathi kuhlanganwe and go back at theater kuyohlaliswana phansi ne management yase theater eh kubhekwe mhlawumbe ukuthi hayi okwenze kwathiwa sivale is 1 2 3 then we say thini 1 2 3 le singakhona ukuyisolve or asikhona because engicabanga ukuthi abantu abakwazi i-one main reason yokuthi kuvele kuyathiwa alilo msindo but ukuthi lilo msindo is not lilo msindo kuya-expanda kakhulu ukuthi silo msindo onjani ya uyakhona yini ukuthi uvale or else uma kuthi hhayi ugwaza uyoletha umsindo let's just ban ugwaza than banning wonke umuntu masikandi yavele ngoba bakhona kuzobathi zonela vuyini um eh. injalo-ke ingakho ngithi uma kuthiwa uhlangane maybe kuthiwe isihlanga so 1 2 3 is either ukukhuluma ngesikhathi kakhulu mm-hmm. yabo indaba yesikhathi iyo inokuthela kakhulu ya sino ngoba izinto zenzakala ebusuku kakhulu e-, ezini mm. yebo isikhathi impendulo bakithi siyabonga kakhulu bakithi igama omchasiseli isiminyeminye sentombi zasemzingwane ixubeni kwakho kwakumayabo um eh, naliqembu lombhaqanga engicela ukuthi bakithi liliyamukele um eh, siyashota kakhulu emculweni eh, wombhaqanga kuke kwaba nabo black umfollows kudala ngicabanga ukuthi uyazazi insizwa mm-hmm. eh, kulo mfowethu umenemene ngicabanga ukuthi eh, bayayazi insizwa eh nabanye siyashota kakhulu nawo umculo bakithi impendulo umculo wombhaqanga eh new support bakithi eh bazoshiya insizwa ukuthi mangabe nibafuna ukuthi nixhumane nabo nibathola kuphi izinamba bafo ngicela lapha ngoba for Richard um my cell number is uh, 0653841342 ya yeah, uzongithola ke lapho singakwazi ukukhuluma lokhu kuya bekufuneka ukuthi ukhulume ngaleso sikhathi insizwa okay okay nami ngiyatholakala nje ku 0627670203 then bese uya lapha ku-facebook page lempendulo yeah. impendulo the soul music izovela la ku-youtube impendulo the soul music izovela ke lapho sanithanda kakhulu bakithi emakhaya impendulo the soul music lisale kahle